Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer un exercice que je trouve très intéressant, un exercice plutôt avancé, pour travailler les 2-5-1 majeurs et mineurs. C'est une question qui revient souvent, comment travailler les 2-5-1, comment faire en sorte de maîtriser euh, ces cadences-là qu'on retrouve très souvent dans les standards de jazz. Euh, l'exercice que j'aime beaucoup faire, c'est un exercice qui consiste à improviser sur un accompagnement qui contient des 2-5-1 qui s'enchaînent par en fait. Donc on va faire un 2, 5, 1 en La majeur, Si mineur 7, Mi 7, La maj 7, et cet accord qui est le degré 1 qui est majeur va devenir le degré 2 d'un 2, 5, 1 en Sol majeur du coup, et ça descend par ton comme ça. Donc ça va faire après La mineur 7, Ré 7, Sol majeur 7, Sol mineur 7, Do 7, etc. Et au bout de, 12 tonalités, ben on revient euh, à la majeure. L'idée de cet exercice, c'est d'improviser sur ces cadences-là en restant au même endroit du manche. Parce que souvent, le réflexe qu'on a pour travailler sur tout le manche, c'est de dire « Ok, j'ai un 2-5-1 en La majeur, je vais le faire ici, ici, ici, ici. » Et au final, on n'a pas la motivation suffisante pour le faire. En tout cas, moi, quand j'ai essayé de travailler ça, n'ai pas trouvé la motivation suffisante. pour. Je me disais « Ok, je le connais là, je le connais là, puis c'est bon, euh, là ça sert à rien en Fa majeur, donc je ne le travaille pas, <laughs> parce que c'est trop aigu. » Euh, donc avec cet exercice, en fait, vous, vous, travaillerez toutes les positions à connaître de ces accords de 5-1 en restant au même endroit du manche. Et donc c'est des positions qui vont défiler, il va falloir du coup trouver les repères, les fondamentales de tous ces accords. On va voir ça en détail. Euh, comme je l'ai précisé, c'est un exercice plutôt avancé. Il faut connaître beaucoup toutes les positions des accords mineur 7, 7, machette 7 et mineur 7 bémol 5. Donc on attaque. Euh, pour improviser sur cet exercice, sur ce playback, euh, il y a deux choses qui vont bien nous aider à garder à ne pas se perdre et à garder un repère, c'est de dire à voix haute le nom des accords qui sont joués, ou le nom des fondamentales qui sont joués, d'une part, et d'autre part, jouer les positions d'accords qui correspondent à cet endroit du manche. Entre les cases, on va dire 5 et 8 à peu près. Allez, 5 et 9 si vraiment, si vraiment on veut faire un petit démanché. Donc, euh, je fais ça, sans playback, je joue des positions d'accords qui sont, qui sont des positions d'accords de base, on va dire. Hein, pour, euh, c'est des positions d'accords repères, on pourrait dire. Donc, le 2-5-1, euh, bah, c'est parti, on les fait tous. Si mineur 7, mi 7, je peux les enrichir si je veux. Hein. La machette 7, la mineur 7, ré 7, sol Mach 7. Je vais pas ici, hein, c'est trop bas. Sol mineur 7, do 7, Fa maj 7, Fa mineur 7, Si bémol 7, Mi bémol maj 7, Mi bémol mineur 7, La bémol 7, ça c'est pas une position que j'utilise mais c'est une position repère on va dire, euh, Ré bémol maj 7. Ré bémol mineur 7, Sol bémol 7, Si maj 7. Et là, on est revenu euh, sur, le, sur le premier accord, et, ça reboucle. Et tout à l'heure, je viens de me rendre compte que tout à l'heure, je me suis trompé, on ne fait pas les 12 tonalités, on en fait 6, puisqu'en fait, on descend par ton, et au final, au bout de 6 tonalités, on retombe sur la première. Donc si on veut faire les 6 autres, puisqu'il y en a 12 en tout, ben, il faudra partir de 6 bémol mineur 7. Maintenant, on va attaquer l'improvisation. Alors l'improvisation, c'est peut-être un grand mot pour commencer, on va s'assurer qu'on a bien les repères, et notamment, on a bien les positions d'arpège d'accord. Là encore, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que... En fait, le pire dans cette situation-là, sur ce type de playback, c'est d'être perdu. Alors ça fait travailler l'oreille, c'est bien, on écoute, il faut essayer de, retrouver où on en est dans le playback, mais c'est comme ça change en permanence, ça module beaucoup si on est perdu, c'est vite décourageant. Donc il faut absolument savoir où se trouvent déjà les fondamentales des accords. Dans les graves, dans les aigus, bien sûr, mais nous, on va rester dans cette position du manche. Et si on peut jouer 2-3 notes qui sont dans les arpèges d'accord, c'est tant mieux. Mais on va faire quelque chose de simple en s'assurant qu'on on connaît bien nos repères. Et à chaque fois, ce que je vais faire, et je vous conseille de le faire, c'est de dire à voix haute les fondamentales des accords. Et eh ben on va le faire euh, tout de suite avec le playback. Je vous conseille de le faire sans d'abord, mais pour mettre un peu de challenge, je le fais avec. Si mineur 7. 17. La majeure. La mineure. Ré 7. Sol. Sol mineur. Do 7. Fa majeur. Fa mineur. Si bémol. Mi bémol. Mi bémol mineur. La bémol 7. Ré bémol majeur. Ré bémol mineur, Sol bémol 7, Si majeur. Et on repart au début, Si mineur 7. Ok, j'ai décidé de le faire tout de suite avec le playback. Euh, si vous n'êtes pas trop habitué à faire cet exercice, à moins que vous soyez vraiment très doué, et c'est tant mieux, euh, vous allez beaucoup transpirer, vous allez peut-être pas y <laughs> arriver du premier coup, c'est normal. Donc re passer du temps à retrouver les positions d'accord, pour avoir vos repères. Vous allez probablement vous dire « Ah ouais, je les connais bien, mais celle-là, c'est quoi déjà Ré bémol mineur 7 Ah oui, c'est ça !» Donc vous allez retrouver des positions d'accord que en fait vous maîtrisez pas tant que ça. Ça va vous faire un peu scanner toutes les positions d'arpège d'accord. Donc ça c'est euh, déjà une étape un petit peu avancée. Juste jouer les fondamentales, vous avez vu que dans mon, dans mon impro j'ai bien insisté sur les fondamentales, quasiment systématiquement. Et l'étape d'après, c'est de, faire en fait de penser plutôt soit à la gamme majeure sous-entendue par le 2-5, en insistant sur les arpèges d'accords, donc ça fait, ça fait des infos quoi, ça fait beaucoup de boulot, c'est pour ça que c'est une vidéo plutôt avancée, et le top du top, c'est de jouer altéré sur chaque degré 5. Donc là, c'est le niveau vraiment au-dessus. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc sur chaque 2-5, je fais la gamme majeure, on va dire le mode de si de rien, euh, mi altéré, la machette Et ce que je fais, c'est que je vais, jouer, je vais essayer de jouer altéré systématiquement. Sur chaque degré 5, je joue altéré. Mais je fais pas trop de notes non plus. J'essaie de, bien... Euh, de faire des choses plutôt claires, et je m'assure en permanence que ce que je joue, ça sonne bien avec le playback. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez une bonne oreille, que de temps en temps, ce que je faisais, c'est que j'insistais sur la fondamentale ou l'accord au moment où l'accord match 7 était joué, et c'est peut-être pas la meilleure note à jouer sur un accord match 7, la fondamentale. Ça, je l'explique d'ailleurs dans une vidéo sur YouTube, hein, qui s'intitule « Jouer la fondamentale sur un accord match 7 », je crois. Donc c'est parti, cette improvisation avec le mode altéré. Voilà, essayez de bien anticiper les accords, le 2-5 qui va arriver, essayez de bien y penser, d'une part. Euh, d'autre part, vous remarquez que comme ça module en permanence, même si on joue dedans, des fois on se dit « oulala, c'est c'est un peu bizarre parce que ça module toutes les quatre mesures quoi. Donc essayez de faire des choses qui sont bien dans les accords. Si vous voulez jouer des enrichissements, n'hésitez pas de d'abord arpéger l'accord pas enrichi et après vous arrivez sur la note enrichie, euh, par exemple sur le mode altéré. Et maintenant je fais la même chose avec des 2-5-1 mineurs, ça va commencer par l'accord de Do mineur 7 bémol 5, donc c'est un 2, 5, 1 en Si bémol mineur, et les degrés mineurs, les degrés 1 mineur, ils sont mineur 6 et pas mineur 7, donc c'est les arpèges des accords mineur 6. Ça fait du travail. C'est parti Toujours à cet endroit-là du manche. J'espère que cette vidéo vous a plu, euh, qu'elle vous donnera des conseils un peu précis sur comment travailler de 5-1 pour les musiciens avancés. Hein. Moi, c'est un exercice que j'ai fait pendant longtemps, que j'ai trouvé assez intéressant, que j'ai fait pendant très longtemps pour maîtriser ça euh, et pour savoir jouer n'importe quel 2-5-1 dans n'importe quelle tonalité rapidement, pour que ça vienne rapidement. et que sur... Donc j'ai fait ça sur tout le manche, on a fait, on a fait ça là, mais si vous voulez aller jusqu'au bout de l'exercice, il faut faire ça sur tout le manche pour avoir des repères forts euh, sur euh, quel arpège, enfin comment arpéger Do dièse mineur 7 bémol 5 quand je suis là. Il faut savoir faire ça quand on est, musicien et musicien de jazz. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, il y a plein de playbacks, ces playbacks que j'utilise, et il y en a plein d'autres, hein, euh, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo sur les 251, comment, donc niveau avancé, donc là avec les modes altérés, diminuant inversé, pas mal de choses avancées qu'on peut utiliser sur ces 2-5-1 mais il y a aussi une vidéo niveau non avancé, euh, pour, les, pour ceux qui découvrent les 2 5 donc euh, c'est des exercices un peu plus faciles évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu.